hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हमें करना क्या है देखिए टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है वो अकाउंटिंग के लिए यूज, यूज होता है और शुरुआती दौर में ये प्रॉब्लम आती है जैसे मान लीजिए पहली एंट्री तो आप पास कर देंगे जैसे कि मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि बिजनेस में इन्वेस्ट होने वाले रुपए को हम क्या बोलते हैं कॉमर्स की भाषा में कैपिटल बोलते हैं तो कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं हमेशा तो क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट कर देंगे और ये एंट्री पास हो जाएगी ठीक है लेकिन हमें फर्म का नाम चाहिए वहां पर कैपिटल अकाउंट आता है हमें फर्म का नाम या उस व्यक्ति का नाम चाहिए जो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो कहां से टाइप होगा तो आइए देखते हैं तो सबसे पहले कहां चलते हैं सबसे पहले हम चलते हैं एंट्री पास करने के लिए तो वी प्रेस करते हैं बाउचर में आ जाते हैं रिसिप्ट बाउचर में आ चुके हैं देख सकते हैं ठीक है अब यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया वो डेट आ जाएगी जिस डेट पर ये एंट्री पास होगी ठीक है तो 1 अप्रैल 2020 वो डेट है यहां पर मैं अभी हूं सिंगल एंट्री मोड में सिंगल एंट्री मोड में भी बड़े ही आसानी के साथ आप ये एंट्री पास कर सकते हैं ठीक है यहां पर कैश का लेजर बनाने की जरूरत हमें पड़ती नहीं है जैसा कि आप जानते ही हैं तो यहां पर आप कैश डायरेक्टली डाल सकते हैं ठीक है अदरवाइज अगर आपको कैश डालने का मन नहीं कर रहा है तो यहां पर बैंक अकाउंट का लेजर बनाइए लाइक मैं यहां पे बना लेता हूं बैंक ऑफ इंडिया कर देता हूं तो ये कर दिया मैंने बैंक ऑफ इंडिया ये एक लेजर हो गया हमारे पास एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया और इसे अंडर बैंक अकाउंट डाल देंगे और यहां पर बैंक अकाउंट का डिटेल आ जाएगा आ, ये कर दिया मैंने ये हो गया तो ये बैंक अकाउंट हो गया और यहां पर ब्रांच का नेम आ जाएगा और फिर यहां पर आ, देवरिया ब्रांच कर देता हूं ये like D O R I A लिख देता हूं मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आर कोड और ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी अगर आप चेकबुक इशू करना चाहते हैं तो वाई प्रेस कर दीजिएगा और चेक नंबर यहाँ से चालू होगा ये देख सकते हैं एंटर प्रेस किया मैंने और यहाँ पर आ, वो नंबर डाल देता हूँ लाइक ये कर दिया मैंने एंटर प्रेस कर दिया और इतने चेक इशू हो जाएंगे और चेक पर नाम क्या प्रिंट होगा तो देखिए मेरा ही नाम प्रिंट होगा यहां पे लिख देता हूं सूरज कुमार तिवारी तो ये नाम प्रिंट हो जाएगा चेक पर आपके ठीक है एंटर प्रेस किया अब इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं चेक की प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं फिलहाल मुझे जरूरत नहीं महसूस हो रही है यहां पर आपको डालना है उस व्यक्ति का नाम ठीक है अब देखिए जिसका ये खाता है ठीक है तो लाइक मेरा खाता है तो यहां पे मैं डाल देता हूं तो ये मैंने डाल दिया ठीक है एंटर प्रेस किया एड्रेस वगैरह डाल लीजिएगा एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कराता हूं ठीक है यानी कि बैंक ऑफ इंडिया से पैसा आएगा कहां बिजनेस में आएगा तो बिजनेस में आने वाले रुपए को क्या बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं तो क्या आ रहा है तो बैंक के माध्यम से रुपया आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट कर देता हूं यहां पे और यहां पर क्या करेंगे यहां पर अंडर कैपिटल अकाउंट इसको डाल देंगे ठीक है तो ये डाल दिया कैपिटल अकाउंट और ये यहां पर आएगा उस व्यक्ति का नाम जो इस फर्म में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं ही हूं तो यहां पर डाल देता हूं ये डाल दिया हमने इस तरीके से ठीक है तो ये डाल दिया और यहां पर एड्रेस डाल दीजिए बहुत ही इजी है बहुत ही आसान है टैली सीखना तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए लेकिन एक-एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा तब ऐसे नहीं होगा ठीक है बहुत ध्यान से एक-एक चीजों को देखना होगा अगर आप बैंक की डिटेल दिखाना चाहते हो तो यहाँ वाई प्रेस कर सकते हैं ठीक है फिलहाल इसको ऑफ ही कर देते हैं ये परेशान करेगा इसको ऑफ रखते हैं यहाँ पर आता हूँ यहाँ पैन कार्ड की डिटेल आ जाएगी तो जो भी पैन कार्ड का डिटेल है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पर रेगुलर रखना है यहाँ पे जीएसटी आईएन नंबर अपना फिल कर दीजिए ठीक है कंपनी स्टार्ट करने से पहले आपको एक जीएसटी आईएन दिया जाता है वो जीएसटी आईएन नंबर को टैली वेरीफाई करेगा और यहाँ पर अगर अल्टर करना चाहते हैं इसे तो डिटेल को अल्टर करके और यहाँ पर ये सारी डिटेल चाहे तो फिल कर सकते हैं आप इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ ये एक्सेप्ट करा लिया अब यहाँ पे कितना रुपया इन्वेस्ट हुआ है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये ठीक है और अब एंटर प्रेस करके सिंगल एंट्री मोड में ही इसे आप करा सकते हैं एक्सेप्ट यहाँ पर आप दे सकते हैं blacks rupees invested in company ये दे दिया एंटर प्रेस किया और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये एंट्री बहुत ही आसानी के साथ पास हो जाएगी